Aduh Pak Kuro dijemput McLaren tuh. Gimana? Dijemput McLaren tuh. Siapa? Kuro mau dijemput pakai McLaren tuh. Di ini garasi. McLaren Oren ya? McLaren Oren tuh dia tuh. Waduh. Aku bawa mobil Pak Wayu. Eh. Halo kumaha. Waduh. Aduh. Ini barbara gua Ya kalau Bapak. Ih. mobil mobil aduh Pokoro aduh sejuta nih nanti biar repair Pokoro sejuta doang kah itu ya Allah motor skupinya ya, ya lo tinggi tinggi oh iya Vespa kah Vespa itu amat kayak hidup gua Aduh. Alala. Eh, ini dua dua sejoli pakai helm eh. Basah. Jeli. Ya Tuhan, Pak Kuro satu juta, satu juta, aduh. aduh. Nanti nanti udah. Aduh. Emang ini sejuta. Jadi tadi tadi iya. bilang biaya ya, pelaminan apa nih maksudnya? Sejuta nih harganya oh, nih. Hmm. Ih, kemana aja baru baru halus sekarang. Enggak, iya iya juga ya. Enggak tadi aku jadi supir, tadi aku jadi supir Grabnya Pak Kuro tadi aku. Waduh. Haduh, haduh, haduh, haduh. Walaupun jadi supir Grab juga ada halu-halunya kali. Aduh. Uh, enggak tadi aku langsung bel aja. Langsung ku bel aja. Tak patut, tak patut. Mana Mau kemana nih kita? Dari jam berapa sih? Aku malah, baru. Alah, udahlah pergi aja kita yuk. Kok pergi sih, ah, ya, Ih, tahu ah, nih pokoknya Feya. Alah, kan kita mau gibah, Fe. Kita kan mau gibah. Oh, iya, ayo iya, iya. ayo gibah kita. Kan. Eh, ini ngapain jalan begini? gini? Weh. Oh, udah. Kuat banget. Eh. Fe, aduh. Wow. <coughs> Diam, diam, diam, diam, diam. Ah, apa apa apa? Oh, Bu sih Ini ya, dia tadi di radio website sampai bilang ih udah ada doi ini kota apaan angin apa nih nggak ada doi doi bisa sih perlu perban lagi nggak eh di sini dia manggilnya bisa busasi aduh Enggak, busasi aku masih ada aku masih oh, sehat masih masih ibu ibu bapak gitu Iya, iya tuh. Ih, masa gue manggil dia anak gue kan nggak mungkin. Nanti ya, kan Nanti kamu bro. jadi nggak apa-apa. Eh. Iya. Awalnya ibu, nanti ibu rumah tangga nggak apa-apa. Mm-hmm. Fe kita gelut yuk, Fe Sini yuk, kita gelut yuk. Gelut yuk, gelut. Ayo gelut. Sini ayo gelut gak? Ah. Aduh, bentar Pak, saya ada di darurat bentar. Ini kayaknya kita harus biarkan mereka berdua ya. Nasi mau berduaan sama Pak Kuro silakan tuh. Bentar bentar. Hei eh, Bajis. Itu radio darurat. Hah? Apa? Kenapa Bajis? Yes. Gua sih sakit sakit perut dari toilet tadi di atas. Yes, pergi dulu lagi double date ini. Duh. Waduh, gawat eh, dia lupa mana Masya? gua. Mana Masya? Kenapa? Mana Masya? Punya triple date. Merah-merah bentar. Ah. Revolted cilaka. Aduh duh, adakah saudaraku? Aduh oh. duh duh. Woi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, apa ini? Ada kuro, ada bisa. Apa bisa? Siapa bisa? Masuk desa sih, masuk desa sih. Siapa bisa? Hmm? Ini iya. ini. Ini ngapa ada tukang jaga pila di sini? Tukang jaga pila. Waduh, Wayu sama ini ini sama itu lah ya gitu malah keluar dia lah lah lah <laughs> Astaga. Podcast live lagi anjir. Au. Cilaka, Iya, udah ada roman-roman. Cilaka, Udah ada roman ini, cilaka. ini, cilaka. Kenapa Pak Ajis? Hmm? Aha. udah balikan belum? Iya, ya apa, Kak? Aduh, bentar, bentar. bentar. bentar. ya salah eh <laughs> apa gede apa eh apa nih udah kabur Ih. astaga makanya oh lo pak di situ nggak kelihatan nggak ada lompat dulu coba ah nggak ada aku ntar dulu ntar dulu gimana sih oh di situ ini main jangan main mentak umpet lah nggak mau Ih. nggak nggak nggak eh, ada ada ada kah? Ada, ada, ada. Ada, ada. Nah, itu yang di garasi. Itu siapa? Menjauh. Ih, jangan Ini apa nih disuruh menjauh-menjauh. Tempo. <laughs> Pak Kuro, kita patroli eh Pak Wahyu, kita patroli gimana? Eh, ini, ini ngapain? Ih, hmm? ditinggal VY. Nah, nggak tahu aku lagi ya, pusing. Lagi kerja kah di sini? Enggak. Enggak betul. Ke sini gitu. mereka kabur di ini aku mau meluk si vodka kan mau nikah tuh nikah mau kamu lewat digituin iya kok uh -uh. Iya aku juga nggak tahu orang tadi kira kan aku cuma lari-lari doang. Ya nggak apa-apa lah. Astaga, VY di Twitter berisik kali. Netizen, netizen. Emang. Ntar dulu. Ajis juga berisik lagi. Astaga. Itu ada paparazi. Aku ngumpet. Aku ngumpet sini. Eh gimana sih gini? Dah. Itu Bapak berarti lagi gabut kah? Gabut. Ah gabut Baru mulu Bapak mah. Ya kah? Mm -hmm. Baru. Aku juga baru tadi. Aduh duh. Udah jam Mau... berapa? Baru tadi Gak tau tadi kan aku janjian sama V V kota yuk V tapi dia duluan terus aku baru masuk tadi gitu habis baru ngediem Bakoro gimana aman kan tuh aman Bakoro apaan? hmm? udah ngejim kan tadi udah sama VY sama tumbaran aku juga mau dianterin kah ditemenin kau kan udah tadi sana gabut iya juga sih males nunggu-nunggu <laughs> Males tau nunggu-nunggu. Males di di sini di foto-foto tiga orang. Ya makanya kita pergi aja Pak Kuro, ntar diomongin ini berisik kali. Ngejim dulu kali ya. Ya udah kita ke aja pakai kabur dulu, Pak. oke pakai fotonya V nya nggak tuh bawa aja pak Bawa aja pak pakai dulu safety okay. first tadi helmnya diambil pak Kuro Enggak ding, tadi kan aku lupa pakai helm. Sudah Pak Wayu. Itu yang di garasi siapa ya? Udah udah udah ke garasi lah. Ah, cabut aku. Ah. Wow, bagus ya. Eh, jangan dirangin. Apa nih? Ada blokade jalan dengan full. Aja. <laughs> Ah, Mungkin lewat bawah kayak Pak Guru. Biarin. Modal lu pakai Vespa duluan gitu. Idi sweet banget naik Vespa ya. Momen serasa dunia milik berdua. romantis kali Pasti mau cabut lagi nih. Enggak, ke <laughs> Kenapa lama banget lagi ini ya, cabut gak bisa ini. Gak bisa apa? Gak bisa gak bisa kabur pelan. Emang tadi si Fenek ini lama banget. Maklum aku keberatan pahala jadi berat. Oh, keberatan pahala gitu ya, Pak. Hmm. <laughs> keberatan pahala. Oke, siap. Kalau aku keberatan dosa gimana pak? Susah. Nah, kalau digabungin seimbang tuh. Waduh. Oh gitu ya, seimbang ya. Eh pak, tapi makan dulu pak. Aduh, ya udah oke. Okay. Apa habis dari lagi <laughs> ya? Udah jemur jemur jimin jimin dulu jimin dulu ya udah. Ya udah ya masih masih masih masih bisa lah pak. Enggak enggak enggak. Ini udah muter-muter nanti <laughs> balik lagi ke sana saya tuh di sana banyak setan berkeliaran. Setan? Apa tuh setan? Itu netizen. Gitu. Oh, oh, oh nyebutin oh. setan. <laughs> Belum mau yang boleh Berarti ke tempat tadi dong, pak deket kantor. Aduh, aduh, aduh, aduh. Sampai <laughs> kecil mereka ke sini. Mereka mau nyamperin ke cium <laughs> terus kita kesini astaga enggak enggak enggak enggak di sopir mau makan di burger shop dari mana sini aja sini aja dah eh eh salep kenapa banyak mobil berkeliaran ya anggap aja nggak ada pak guru Gede iya lah Tabrak Sampai pecah gitu Ya kah? Aja 10-2 <laughs> Saya nge-gym Pak Gri Ya pasti iya, mereka, enggak, bentar, mereka pasti lagi pada di gym juga nih mungkin cuma satu iya makanya itu dia Apa pasti mereka pada nungguin di sana pak konsepnya untuk udah lewat sana lewat itu mau nggak mau lah ya status kota tetap di Pak Kuro iya ntar tinggal cengin balik pak kalau dicengin pak iyalah kenapa ini dicengin nggak tahu hijau itu status kota di aku lagi ngapain tadi oh lagi abis abis ngejim terus ketemu Pak Wayu tuh di jalan terus oh, beneran di sini dong mereka aduh ramai kali wah oh, udah aduh aduh ya. udah kuatkan iman aja lah dah Bismillah eh salah ya Allah salah mulu Wih Iya. Lagi PDKT gue. Iya. Aduh tuh. Iyalah. Mana Cil? Eh, woi woi woi. Hmm. Dia kan pakai Discord ya kayak Mas Bayu. Hmm. Dia bilang aja di Emang cowok pasti mengira di depan cewek sih. Ah, kok kalah lari sama Halo, dia. Halo, Pak. Pak yang menikah gimana? si sasin Hmm. Apa nih? Enggak, enggak. Uh, enggak. Bisa kesana Apa gak? nih? Bisa kesana. Ini kami lagi ngomong tentang ini